¡Abre! ¡Llevas a Reyes! Brícala David, ven David. Venga, venga David. Venga, córrete. Córrete. Ok. Ah, esa sí la marca. el la marcaste. El no la marcaste. What are you saying? Tienes que marcar todas, árbitro. ¡Aguas! ¡Saquen el balón! Oh, yeah, why don't you clear the ball, man?